په بس کې د سید چارو شنونکی اجمل سهیل دی سلامونه او نیکې له سید صاحب ښه راغلاست خپرونې ته سلامونه سهیل صاحب د ناټو غونډې پرونۍ ناستې تاسو څنګه ارزوئ ناتو البته یو ډیره مهمه او اهمه غونډه درلوده سره د دې چې ځنې به باورګانې د ناتو او د متحده ایالاتو منځ کې وجود درلودي هم دا رنګ د ناتو او د اروپايي اتحاد په منځ کې وجود درلودلې او بلاخره داسې یو ناسته تر سره شو ترڅو د ناتو په سټرکچر یا ساختار باندې او د په څنګ کې د ناتو په منشور باندې سره خبرې اترې وکړي تر کله چې خاغلی ترامپ د متحده ایالاتو ولسمشر وټاکل شو هغه خپل دریز د ناتو نه بیل کو د په یو اړخیزه ډول باندې په نړیوالو مسایلو کې دخیلتوب غوښتو مخصوصا په افغانستان کې او بیا د افغانستان د سرتیرو د وتلو همدارنګه په اندو پاسفیک یا په آسیا د د د هند په سمندرګي کې یا په سمندر کې دوی یو اړخیز اقدامات وکړ چې دا د ځینی ناتو غړو د رنجش لامل وګرځیدو هم د لکاباله جرمني او فرانسې پریکړه وکړه چې د نورسته به هغه د اروپאי اتحاد یو ګډه ستراتیژي جوړوي یعنی امنیتي ستراتیژي به جوړوي چې د هغه په ترڅ کې به یو پوز به د اروپا اتحاد لپاره من سره وړي چې ترڅو د اروپا د ګټو نه ملاتړ وکړي خو کله چې دغه غونډه منځته راځي دا تقریبا دې ته دې ته اړه لري چې کوم وخت کې چې د ناتو د منشور د 15مې ماده پر بنسټ باندې هر هیواد چې هغه د ناتو د یو غړي باندې حمله وکړي دا د ټول هیواد د حمله په معنا ده ټول غړو په معنا ده او ټول غړي په یو یو ځای به د هغه نه دفاع کوي او د هغه په وړاندې به اقدامات کوي خو کله چې سړه جګړه ختمه شوله دغه منشور د خپل هغه یا دغه ماده خپل هغه اهمیت نور د لاسه ورکونو پر همدې اساس باندې ناتو یو بل نوې پرېکړه وکړه یو چې په خپل منشور کې اضافه کړه چې د نوروسته به ناتو د دموکراتیک ارزښتونو د حقوق بشر او همدارنګه د د غربي اساساتو د غربي ارزښتونو د کله چې ستونزه په کرایمیا کې منځته راغله سويل صاحب د پرونۍ ناسته په تړاو که راته تر ډېره دغه د خبرو محور پرون په څه شي وه؟ تر ډېره لکه څنګه چې کتل کېږي د ناټو د غونډې تمرکز په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزې په تړاو و، په افغانستان کې اوس هم ترهګري شته؟ زه فکر نه کوم چې دومره ډېری بريده پورې د افغانستان موضوع هغه په همده عمده اجنډا کې شامله نه وه، د اجنډا يوه يو ډېره کم اهمیته برخه یې درلودله. هغوی ډېر زیات په دې باندې بحث وکړ چې دا د د ایمرجنګ پاور یا ری ایمرجنګ پاور یا هغه قدرتونه چې په نړیواله کچه باندې سیاسي او اقتصادي او ستراتیژیک حضور پیدا کړي او یا هغه قدرتونه چې پخوا حضور درلودو او یا ور بیا د د پروسې ته وردانګي چې د روسي او د چین مسله ولا مخصوصا د روسي په وړاندې باندې چې د هغوی بې سارې ډول باندې د خپل هغه تاکتیکي او د په څنګ کې هغه ستراتیژیکو اسلحو ځای په ځای کول د اروپا د سرحداتو سره نږدې دا دا عمده او اساسي مسله وي د پڅنګ کې دوی په دې باندې سلام مشوره وکړه چې څنګه وشي کولای د هغه ټکنالوژي هغه دفاعي او امنیتي ټکنالوژي چې چین معرفي کوي د خپل د دفاعي پروژو په هکله باندې د هغې څنګه هغې سره رقابت وکړي او دوی په دې باندې سلا مشوره شو چې تقریبا یو میلیارد یورو شاوخوا د نوې پروژې لپاره په کار واچي ترڅو د روسیې د د د د بیسار پرمختګ او د چین بیسار پرمختګ مخنیوي وکړي اما په زمینی ډول باندې د افغانستان مسله هم دلته مطرح شول چې بیا بحث په دې باندې وشو چې افغانستان یو ځل نه باید چې یا په ځالې باندې بدل شي او هغوی دا موضوع هم مطرح کړه چې موږ د بیرون نه کولی شو هغه وڅارو او که لازم وي د بیرون نه کولی شو د هغوی په وړاندې باندې هغه لازم اقدامات چې هغه به بدون شک هغه هوایي اقدامات هغه به تر سره کی ولی اهمیت ولی اساسي مسله دا ته دا ده چې د ناتو په وړاندې مخصوصا د متحده ایالاتو په وړاندې باندې اوس نورو لمړیتوبونه دي د تروریزم په وړاندې د مبارزې او هغه بیا په افغانستان کې هغه خورا اهمیت نه لري چې لکه پخوای درلودو او په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې ترهګر یو ور بیا سره جرګه کیږي او ور یو بیا لازم اقدامات تر سره کوي دغه په ترڅ کې تاسو ګورئ چې د داعش ډله د همدارنګه د القاعده یو ور بیا حضور دغه نغه نوې جنریشن یا نوې نسل چې کوم یو دغه میدان ته راوردانګي او د پڅنګ کې شاوخوا د لاسم تر 12 نورې نړیوالې ترهګرې ډلې دي چې هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر سره کوي او د افغانستان نه غواړي خپل فعالیتونو ته په نړیواله کچه باندې وده ورکړي برخه په دا چې د ناټو په غونډه کې تر ډېره ټینګار په دې وشو چې په افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نه شي دوی کولی شي په دې وړاندې له فضا نه پرسار وکړي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د دې ترڅنګ بریدونه هم ترسره کولی شي یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې بریدونه د حل لار کیدای شي او که نه نړیوالو مرستې سره په افغانستان کې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو د خوندي ځای په یو خوندي ځاله باندې بدلیدای شي او که نه که د بهرنیو مرسته وي دلته. زه فکر کوم که د ناتو ستراتیژي د ترهګرو د ځپلو په خاطر باندې دا موثریت نه درلوده پخوا هم ستراتیژي موثریت درلودی نو دوی حضور چې دلته په افغانستان کې و د یو لکو شاوخوا یو لکو شل زره عسکرو چې د فیصله غا کټینګ ایج ټیکنالوژي هغه وروستۍ مدرنه ټکنالوژي چې دوی په افغانستان کې وکړول له بده مرغه دوی ونه شو کولای د تقریبا شاوخوا د د د د د دیرشو نه تر 50 زرو طالبانو په وړاندې باندې دوی کوټلي ګامونه پورته کی او د هغوی په اصطلاح په لمړه لمنځه وړلو کې لازم اقدامات تر سره کی نو دا د ښکارندوی ده چې د ناتو ستراتیژي په افغانستان کې ناکامه و او د نورستم کدی یو ستراتیژي غوړه کی هغه به ناکامه وي او مهمه خبره دلته دا ده چې دوی هوایي بریدونه هم چې کیږي هغه به تر یو ډیری بریده پورې محدودیتونو سره مخامخ کیږي ځکه چې ناتو فعلا هیڅ نوع پایګاوې نه په افغانستان کې او نه هم د افغانستان په ګاونډ کې لري په استثنا د متحده ایالاتو چې هغه په هندو پاسفیک یا په د هند په سمندرګي کې په آزاد او بو کې نړیوالو بو کې جنگي بیړۍ دي چې د اغزي نه به بلک هاوک یا د هغه بې پیلوټ طیارې به پرواز کې خو هغه به د پاکستان د حریم نه برت راتیریږي چیرته پاکستان د اجازه ورکړي کدی ورکړي دا یو لوی بحث ته چې په دې باندې بیا سړی بس سلام مشوره وکي سړی په دې باندې بحث وکي ولی اساسي مسله دلته دا ده چې بدون د شک نه ترهګر یو ور بیا افغانستان ته مخه کړې ده او د دې د لمنځړول د لپاره کوټلي ګامونه پکار دي او دا کوټلي ګامونه څنګه تر سره کېدل شي دا دا علایده باسته آیا دا چې په دغه د ترهګرو په لمنځړولو کې آیا طالبان کولای شي یو ښه پارتنر یو ښه شریک یا ملګری د ناتو لپاره وګرځي او کنه وګرځي سویل صاحب راځو اوس همدغه برخې ته دلته سربیره د نورو وسلوالو د فعالیت اندېښنې راپورته شوې دي چې ګواکې په افغانستان کې نورې وسلوالې ډلې فعالیت کوي او ښه په پراخه توګه باندې خپل فعالیت ته ادامه ورکړې لکه څنګه چې په ننګرهار کې دلته نورو ولایتونو کې په مرموز ډول وژنې کېږي بریدونه ترسره کېږي په کابل کې هم د بریدونو یو ځل بیا لړۍ راپېښه شوې ده د دغو وسلوالو ډلو تر شا تمویل څوک کوي په افغانستان کې دا خورا ستونزمنه پوښتنه ده دا د پوښتنې ځواب اداقل زما د امکان لري دا چې زه مشخصا څوک تورن کم یا څوک مشخصه ډله یا مشخص هیواد وایم ولې په دې کې شک نشته دا چې ډیری داسې هیوادونه دي چې هغه پراکسي وار یا خپل نیابتي جګړه د افغانستان د لارې تر سره کوي که کوم اختلاف د نظر چې د سعودي عرب او همدارنګه د ایران په منځ کې ده بیا د چین او د متحده ایالاتو په منځ کې ده همدارنګه فرض که د پاکستان او د هند په منځ کې ده او د په څنګ کې د د د د ترکیه او د متح... د عرب عربي وادونو په منځ کې ده خورا داسې وادونه دي چې هغه نه غواړي چې مستقیم ډول باندې جګړه وکړي او په جګړه کې ښکیل شي نو پر همدې اساس باندې دوی نیابتي جګړه تر لاس اچوي چې هغه اسانه او ارزانه او او په اصطلاح بې صاحبه ملک او او ځای د غوډي پر افغانستان چې د افغانستان د لارنه نو په دې کې شک نشته چې دغه ترهګرې ډلې دومره خورا امکانات سیاسی و اقتصادی و نظامی په اختیار کې نه لري چې په مستقل ډول به د د جګړه تر سره بلکل د دغو ډلو د نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې هر انسان کولای شي مبارزه وکړي او کنه طالبانو د نورو نړیوالو هغوی چې غوښتل په افغانستان کې د داعش پر وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره کومک وکړي دغه مرسته یې هم رد کړه علت یې څه دی ایا طالبان په یوازې ځان کولای شي د داعش داعش ته ورته نورو وسله والو ډلو پر وړاندې په افغانستان کې مبارزه وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو او د متحده ایالاتو مشخصا کې وایم چې د طالبانو د د اطلاعاتي او دفاعي ارګانونو بیا د سی آی ای او ډي آی ای چې د نظامی استخبارات د امریکې دي د هغوی سره دوی خبرې اترې روانې دي دوی په مخ کې ولې او اوس هم دي او د نه به وروسته هم ادامه پیدا کړي ولې مسئله دلته دا ده چې که چېرته طالبان د متحده ایالاتو نه د ترهګرو په ځپلو کې ګټه پورته کوي هغوی سره همغږي ښیي دا دوه ستونزې راولاړوي یو دا چې ترهګرو ته دا فرصت ورکوي او دا مجال ورکوي یا بالاخره هغوی ته دا دعوا ځای ورکوي چې هغوی وایي چې دغه دی اوس زمونږ جګړه برحقه ده ځکه چې متحده ایالات په افغانستان کې حضور لري نو د هغه په وړاندې باید مونږ مبارزه وکړو دا یو بل مسله دلته دا ده چې د طالبانو په کړیو کې د طالبانو سره په دې په دې تنظیم کې هغه جنگیالي طالبان دي چې هغه شل کال د متحده ایالاتو په وړاندې باندې مبارزه کړې ده او کچیرته بیا طالبان راځي مشران البته راځي د د متحده ایالات سره هوکړه کوي او د هغوی د مرسته غواړي د ترهګرو په ځپلو کې دا د لامل ګرځي چې د خپل طالبانو په ډله کې ستونزه راولاړه کړي چې هغه او ناباوریګانې رامنځته کړي چې دا د لامل او دریمه مسله دلته دا ده چې طالبان کوښښ دا کوي چې خپل سیاسي او او دفاعي ځواک او واک وخی چې دوی یو مستقل دي او په مستقلانه ډول باندې کولای شي چې د افغانستان د حریم نه دفاع وکړي نو پر همدې اساس باندې هغه دغه مرستې رد کړې دي ولې دا چې البته په عام انظار کې دوی رد کړې دي ولې چې دا د پردې تر شا کوم مسایل دوی په منځ کې مطرح شوي دي هغه بیا بیا د وخت په تیریدو سره به واضح شي چې د کومې پریکړې کې کوم مسایل دوی په منځ کې مطرح شوي دي نو کمپیوټر دې مسالې ته توجه وکړي چې آیا د دغو وسلهوالو ډلو پر وړاندې د مبارزې دا چې د نړیوالو مرستې هم لغوه شوې، د په کور دننه داسې تحلیلونه دي چې ګواکې طالبان خو وایي چې په داعش په افغانستان کې حضور نه لري، که لري هم تر دې کچه نه دی چې ګواکې د افغانستان اوسنی ثبات د دوی وګواښي. طالبان داعش دومره با قوته وسلهواله ډله په افغانستان کې نه ګڼي. دوی وایي چې ګواکې افغانستان ته که دوی د نورو وسلهوالو ډلو پر وړاندې د نړیوالو دغه مرستې ومني، د داعش مشروعیت به یو ځل بیا په افغانستان کې په ثبات ورسیږي چې دوی دلته موجود دي دغه تحلیلونه سم دي زه زه فکر کوم چې کومنګه په اصطلاح په عوام فریبانه شعارونو باندې او سیاسي شعار ورکو د تر ډیره بریده پورې او سیاسي شعار د چې مونږ ورکو چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري داعش په افغانستان کې بې ساري ډول باندې حضور لري او دا هم د خپل د طالبانو تیروتنه او د خپل د طالبانو یو غلط اقدام چې کله دوی د افغانستان زندانونه مات کړ شاوخوا د داعش دوه نیم زره تر درې زره جنګیالي چې هغه د متحده ایالاتو د خوانه او د افغانستان حکومت د خوانه هغوی زندانونو کې اسلام فاروقي چې د دې ډلې مشر ده د دې زندانونو آزاد شول او هغه بیرته لاړ خپل مراکز ته او خپل پټن ځایونو ته والته دوباره په فعالیت باندې شروع کړو بل اخره هغه دې حتی ورسید چې طرح جوړ کی او د طالبان په وړاندې باندې خپل سیاسي حضور سیاسي او امنیتي حضور ثابت کی نو کچرته موږ چې دې نشته دا دا دا تر ډیره بریده پورې سیاسي سیاسي شعار او دای چې دوی ردئی د ما مخکې ویل چې دا طرح دا د کچرته دوی وی منی دا په اصطلاح داعش ته د نور فرصت ورکړي چې هغه دا دعوا وکړي چې دغه د متحده ایالات یو وارې بیا افغانستان کې مبارزه کړې ده او په افغانستان کې حضور پیدا کړ او موږ باید دغه په وړاندې مبارزه وکړو دا یو او دوامه مسله چې ما مخکې ویلې چې د خپل د طالبانو په لیکو کې ستونزې راولاړېږي چې دوی طالبان دوی نه غواړي چې دې نه لا نور زیات هم دغه دغه اختلافات درس پیدا کړي چې بالاخره دوی د د خورا لا زیات ناکامۍ لامل وګرځي نو پر همدې اساس باندې دوی د نړیوالې مرستې چې د د ترهګرو د ځپلو په برخه کې وغیره دي کړې دي بلکل سهیل صاحب د دې تر څنګ د نړیوالو مکلفیت څه دی د افغانستان اوسنی وضعیت د کنټرول د پاره لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل چې په دا اوسنی شرایطو کې د ترهګرۍ سره مبارزې د پاره هوایي بریدونه د حل نه لار نشي کېدلای په کور دننه هم داسې غوښتنې دي او تحلیلونه ډېر دي چې ګواکې په افغانستان کې یو ځل بیا داسې یو ناورین رامنځته نه شي چې به تل به یې ترېنه سختمن وي د نړیوالو د ملګرو ملتونو مکلفیت او د ناټو مکلفیت په اوسني وخت کې څه دی زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه بیا هغه په راس کې ناتو ځکه چې د هغوی د ناتو لپاره هغه ګلوبل سکیورټي یا نړیوال امنیت خورا زیات اهمیت لري ځکه چې په افغانستان کې ستونزه مانسته راځي د نړیوال امنیت لپاره یو ګواښ ګرځیدل شي سیمې لپاره چې دا بیا ناوړه سیاسي و اقتصادي و ټولنیزې پایلې لري نو پر همدې اساس باندې د ناتو او بیا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت اخلاقی مسؤلیت ته بل اخره چې دوی په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې باندې یا د هغه ډلو په وړاندې مبارزه وکړي چې هغه تشدد ته لمنه وهي ولی اساسی مسله دلته دا ده چې په هوایی بریدونه دا یو په اصطلاح هغه کاونټر ټیرریزم میجرز یا د ترهګرو په وړاندې د مبارزې یو اړخ ده دې په څنګ کې ډېری نور داسې مسایل دي چې هغه باید مطرح شي چې زه په خپل د کاونټر ټیرریزم یا د ټیرریزم په وړاندې یا ترهګرو په وړاندې د مبارزې په څنګ کې تخصص لرم زما تخصص داخی یا زما د زده کړې داخی چې د ډیکاپیټیشن یا د ترهګرو لمنځه وړل دا یو یو اړخ ده د دې په څنګ کې دوه مسله دا ده چې په استخباراتي او او او امنیتي برخه کې خورا زیات اقدامات وشي چې هغه فیصله ټیرر پریونشن یا د ترهګری اقدام د مخنیوي هغه په نطفه کې خنثا کې چې هغه د نطفه کې خنثا کول د لپاره موږ استخباراتي اطلاعات ته ضرورت لرو چې دا ټول معلومات موږ سره یې ترڅو موږ هغه په دریم مسله دې ته وایي چې ډي رادیکالایزیشن یا موږ څنګه هغه رادیکال ډلې هغه ترهګر ډلې یو ری بیا راوړو یو عادی روال د ژوند ته یې ورداخل کړو یا یا یو عادی پړاو د ژوند کې چې دی هغه ته را, را, را, را, را معرفي کړو چې بدون د شک نه دوی باید یا دا چې په پراخه پیمانه باندې په د د معارف په برخه کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د مدارس د لارې نه د مساجد د لارې نه د د حجرو د لارې نه او یا هغه ځایونه چې پکې ځوانان هلته تم کیږي او سره سره سره یو ځای کیږي هغلته موږ وشو کولای چې دوی ته لازمه لارښوونه وکړو د بیا دې په څنګ کې بل اقدام دا چې دوی ته فرزن په زندانونو کې واچول شي او په زندانونو کې بیا هغه بل پړاو د ژوند ورته معرفي شي چې تر څو دوی هغه د خپل د ترهګري اقداماتو نه مخنیوی وکړي او دې په څنګ کې فرضاً د کار زمينه مساعده شي د تحصیل زمينه ورته مساعده شي او د یو یو یو مناسب اقدامات تر سره شي چې ترڅو دوی خپل ځان بیگانه احساس ونه کړي چې ترڅو دوی د ټولنې یو برخه دي او په ټولنه کې برخه وګرځي بیا دې په څنګ کې نور داسې اقدامات دي چې هغه په اصطلاح فیر منیجمنت ورته وایي یا څنګه د ویرې کنټرول باید وکړو چې هغه دولت باید دا کار وکړي چې څنګه ویره په ټولنه کې کنټرول کړي او بل ریزیلنس ورته وایي چې څنګه موږ وشو کولای چې چرته یو ترهګری اقدام تر سره کیږي موږ بیرته وشو کولای چې د ته آماده اوسو چې خپل روزنیز هغه ژوند پر پرمخ پرمخ بوزو ځکه چې د تروریزم یا د ترهګرۍ یوازنی اقدام دا ده چې څنګه ویره په نړیوال یوازینی دغه ده او د په څنګ کې دوی دغه لازم امکانات په اختیار کې لري د پخوا په څیر باندې متفاوته دا ده چې اوسنۍ تروریزم پرمختګ دا کړی دی چې دوی هغه سی پی یو یا یا سایبر سکیورټي سایبر پروپاګاندا یونټس یا هغه د د پروپاګند لپاره لازم هغه یونټونه په انټرنیټ د لارې لري چې دوی کولای شي چې په اسانه ډول باندې خلک ځان ته راجلب کړي او یا کوم اقدام چې کوي د هغه په ترڅ کې خلکو په منځ کې ویره خپره کړي Welcome. So, شدا هم دی چې ورته دا سوري ته شي چې لمر د تصویر ګډ وډ راغی کدا غسی شي هم خدا کړه چې دې سره کړی کوم ژمنه کوم ځواب ما ستاسو سوال باندې خې ځکه چې د استودیو نه بل आवाज راغی له بعد مرکه د سوال مده ته تکرار دا و چې د ناتو د دغه غونډه کې سرمنشي دا یادونه هم کړې ده چې طالبان دوی ته د کړو ژمنو په تړاو ځواب ویونکي دي کوم ژمنې او کوم ځواب باید اوسنی حکومت ناتو ته ورکړي ترڅو چې قناعت ترلاسه کړي زه فکر کوم چې د طالبانو هیڅ نوع ژمنه د ناتو سره نه ده کړې بلکې هغه هوکړه لیک یا پریکړه لیک چې دوی د متحده ایالاتو سره تر سره کړی وو چې د هغه په ترڅ کې به متحده ایالات په افغانستان د نظامی اقدام نه ساتي او یا بلاخره خپل نظامی حضور ته به پای ټکی ږدي ولې د هغه پر ځواب کې یا د هغه په نظر کې نیولو کې به طالبان دوی ته د امکان په لاس کې ورکړي یا دوی ته به دا ضمانت ورکړي چې د افغانستان خاور طالبان باندې یا ځای ځایګي باندې بدل نشي او ولې بدون د شک نه چې کې د شي طالبانو د ژمنه کړی او د ژمنه ورسره شوې ده ول بعد مرغه ستونزه دا ده چې په یو یوازې ډول باندې طالبان د دې جوګانې دي چې د ترهګرو ډلو د د ځای ځایګي یا د افغانستان د ځاله بدلیدو باندې دغه مخنیوي وکي د یو او د پڅنګ کې په خپل طالبان په منځ کې هغه افراطي افراد او اشخاص شته چې هغوی د ځینې ترهګرو ډلو سره یا نږدې اړیکې لري او یا هم هغوی سره خواخوږي لري نو پر همدې اساس باندې دغه مسله زما پام باندې البته تقریبا نه حل کیدونکې ده ولی هغه څه چې دی وایي چې طالبان دی ورسره ژمنه ته تداوم ورکړي یا ژمنه چې دوی کړې ده هغه ته د پابند پاتې شي نو بدون د شک نه چې دا ضرورت دې ته لري چې موږ یو د نظارت یو یو یو یو کمیټه منځته راوړو او دغه پریکړې چې کوم یو شوي دي دغه نظارت کې چې تر کوم بریده پورې نړیواله ټولنې یا هم په راس کې متحده ایالاتو په خپل ژمنو کې پاتې راغلی دی او همدې رنګه په تر کومه بریده پورې طالبان په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دي او د دې د حل لپاره لازم اقدامات تر سره شي ولې له بعده مرغه چې ځکه دغه ناستې چې تر ډیری بریده پورې په استخباراتي او په اطلاعاتي برخو کې شوي دي نو هغه هغه اساسي اطلاعات له بده مرغه رسنیو ته په اختیار کې نه ورکول کیږي هم دارنګ نړیوال ټولنې ته او او د افغانستان وګړو ته په اختیار کې نه ورکول کیږي بلکل دا چې اوس همدغه هوکړه په تړاو وسهیل صاحب دا چې د امریکا ترمنځ او د طالبانو ترمنځ چې هغه هوکړه امضا شوې وه تر ډیره اوس داسې ویل کیږي چې امریکا او د طالبانو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې تازه پخواني استازو هم د په خپلو خبرو کې دا ویلي چې ګواکې اوس د امریکا او د طالبانو ترمنځ دغه بې باوري رامنځته شوې. دغه بې باوري بنسټ د څه شي په اساس دی؟ ولې بې باوري د طالبانو او د امریکا ترمنځ رامنځته شوه او لومړنۍ هوکړه هم د د طالبانو له امریکا سره وه؟ بیا دغه بې باوري د څه لپاره؟ زه فکر کوم چې دلته څو مسایل وجود لري، یو دا چې متحده ایالاتو نو زما په اند باندې کېدای شي طالبان سره دې هوکړې ته رسېدلی یي چې د د متحده ایالاتو مخالفین چې کوم یو دي هغه مخالف هیوادونه چې کوم یو دي که هغه روس ده که هغه چین ده که هغه بیا ایران ده په افغانستان چارو کې بې ساري ډول باندې حضور سیاسي او اقتصادي او نظامی حضور ته دوی لبیک ونه ویل چې له بده مرغه طالبانو دا کار وکړ او دې په څنګ کې هغه نیابتي ډلې چې دغه هیوادونو دي مخصوصا مخصوصا د ایران هغه کم نیابتي ډلې چې دي هغه په افغانستان کې خپل حضور لري په افغانستان کې خپل روزنیز مرکزونه لري د مثال په ډول باندې زه تاسو ته حزب الله یادوم او د په څنګ کې حماس ډله وایم چې هغوی په افغانستان کې خپل روزنیز مرکزونه لري د افغانستان د لارې نه د افغان د ایران د خوا نه هغوی تمویل کیږي تجهیز کیږي ټریننګ ورته ورکول کیږي او بیا داسې نخې نخانې شته او داسې اطلاعات شته چې دغه افراد او اشخاص بیا د ایران د لار نزی عراق ته بیا د عراق نزی فلسطین ته او بیا دغه نه ورسته د آی ډی اف یا د د اسرائیل په وړاندې باندې جګړه کوي نو دا د ښکارندوی ده چې دا یو یو لوی سرغړونه ده هغه هغه مسایل چې دوی په منځ کې تر سره شي وو او اې دې په څنګ کې نور داسې مسایل شته دي چې د طالبانو دغه حرکت چې کله دوی قدرت ته رسیږي دا تقریبا نور ترهګرې ډلې چې کیمیاودي یا اسلام پالې ډلې چې کیمیاودي هغه ته پیغام ورکړي په نړیواله کچه باندې چې څنګه طالبان او شو کولای د امریکای غو زبرځواک ته ماته ورکړي او غوي په قدرت ته ورسیږي دوی هم دغه څه کولای شي چې ورته حکومتونه منځ راوړي او دغسې اړیکې دې د طالبانو او د دغه ترهګر ترهګرو ډلې ورته وایي که دا تقریبا اسلام پالې ډلې چې په د هند په نیم قاره کې دي او همدارنګه په منځنۍ اسیا کې دي دا اړیکې وجود لري او دا اړیکو ته وده ورکول شي نو پر همدې اساس باندې د دوی په منځ کې هغه بې باوري منځته راغلې بلکل سعید صاحب دوست برخه ته که په پای کې راته دا ووایي چې تر ډیره خو اوسني حکومت په کراتو دا ویلي چې هیڅکله به دې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره او د افغانستان هوایي حریم د نورو پر ضد وکارول شي تازه د ناټو دغه څرګندونو ته چې ګواکې دوی د افغانستان د اوسنی وضعیت څاري او ترهګریزو ډلو دغه فعالیتونه چې په افغانستان کې کیږي ګواکې دوی له دغه مسایل ټول هغه نه څاري او که امکان د دې وي نو د هوایي بریدونو له لارې نه به دوی عملیات هم وکړي. طالبانو غبرګون ښودلی چې ګواکې دا یو بدې پایلې هم درلودای شي او دوی به غبرګون وښيي، دغه عملیات به بې ځوابه پاتې نه شي. دغه اوسنی وضعیت تاسې څنګه ارزوئ؟ دا چې طالبان په کراتو وایي چې هېڅکله به کوم ګواښ پېښ نه شي، بیا د نړیوالو دغه ډار او دغه وېره له څه شي نه ده؟ زه فکر کوم چې هوایي اقدامات چې د ترهګرو په وړاندې باندې وشي دا تقریبا هغه نهایت تشدد کله چې موږ تشدد ته مخه کوو تشدد په خپل تشدد زیږي دا چې تر یو بریده پورې ان د یوه لاره د حل ده چې څنګه وشي کولای ترهګرې ډلې له منځه یوسي یوه لاره دا ده چې هغه باید ووژل شي په اصطلاح ترهګر باید ووژل شي ولې تاسو ګورئ چې په دا تیرو شلو کالو کې موږ ولیدل چې کوم اقدامات تر سره شو په هغه کې په ترڅ کې ملکی افراد او اشخاص هم خپل ژوند ژوند د لاسه ورکړ او همدارنګه خورا نور ستونزې رواني ستونزې مانسته راوړلې او دا په نهایت کې د لامل وګرځید چې ترهګر نه تنها تضعیف شي بلکې هغه ته لا نورم دا فرصت ورکړ شي هغه ته نورم دا شعار ورکړ شي چې د متحده ایالات په وړاندې باندې باید دوی هغه لازم اقدامات تر سره کړي لکه چې وکړل زه فکر نکوم چې نظامی بریدونه یوازینۍ لاره د حل وي چې موږ ترهګه ترهګرې ډلې په افغانستان کې وځپو او دا چې به دوی د طالبان به اجازه ورنکي دغه سي اقدامات ته دا ډیر ډیره بریده پورې دی اول خو دا چې طالبان د دې امکان لري او دفاعي سیستم په افغانستان کې نه لري چې د چې دغه سي بریدونو مخنیوي وکړي د یو او دې په څنګ کې دا ډیره اړه لري د پاکستان پورې ځکه چې ما مخکې ولې چې ناتو جمع د متحده ایالاتو هغه په افغانستان کې په افغانستان په گاون کې خپل پایګاوې نه لري نو دوی دوی چې دی د هند سمندرګي نه به دا د تیاری راځي نو دا اړه لري چې پاکستان ورته اجازه ورکړي او کني ورکړي نړۍ مننه سید صاحب کور ته چې را سره ملتیا وکړه مننه ستاسو نه د چارو شنونکی اجمل سهیل را سره په خپرونه کې میلمه و د ناټو پر اونیو غونډې په تړاو مو سره بحث وکړ اوس هم ځو لنډه دمه اخلو تر دمې وروسته بیرته راګرځو د خبرونو دوام ته